конденсатор 0го барабар убакыт моментинде зарядталсын. схема жабылганда ал зарядтана баштайт жана ток катушка аркылуу өтөт бул учурда учурдагы ток күчү өсөт өзүн өзү индукциялоо кубулушуна байланыштуу катушкада өзүн өзү индукция агымы пайда болот ал чынжырдагы токко каршы багытталат демек периодтун 4 төрттөн 1 бөлүгүнө барабар убакытта конденсатор толугу менен разрядсыз болгондо катушкадагы ток акырындык менен көбөйөт жана максималдуу маанисине жетет ошондо ток акырындык менен азая баштайт анткени бул учурда өзүн өзү индукция агымы чынжырдагы токту кармап тургандай багытталат мезгилдин экиден бир бөлүгүнө барабар болгон учурда ток токтойт ал эми конденсатор кайра заряддалат төмөнкү платина эми оң үстү жагы терс заряддалат кийинки убакта конденсатор зарядка чыга баштайт катушка аркылуу ток өтөт бирок анын багыты мезгилдин биринчи жарымындагы токтун багытына карама каршы келет мезгилдин төрттөн үч бөлүгүнө барабар болгон учурда ток өзүнүн максималдуу маанисине жетет андан кийин ал азая баштайт конденсатор кайра заряддалат бүткүл мезгилге барабар болгон учурда ток токтойт конденсатор убакыттын баштапкы моменттигиндегидей заряддалат процесс кайталана баштайт ошентип конденсатордун заряды мезгил мезгили менен максималдуу мааниден нөлгө андан кийин максималдуу мааниге бирок карама каршы белгиге анан кайра нөлгө чейин өзгөрөт учурдагы ток күчү да өзгөрөт бирок анын мааниси конденсатордун заряды нол болгон учурда максималдуу болот